我们这周聊的话题啊，是关于能力。能力是一个巨大的话题啊，一旦打开，需要讲很久很久。能力的提升、分类、精进，这一周我们从一个大家最着急的话题开始讲起。我们都知道，能力的修炼是一个漫长的过程，但是因为行业变化是一个特别迅速的过程，两者怎么样协调统一呢？会不会我练了一万小时，却发现根本这个社会就不需要这项能力了呢？ 前段时间，一位朋友在后台留言，他说啊，他们公司的业务因为要转换，所有的销售都要转型去做在线的运营。他已经三十多岁了，重新面对一个新的职位，前面这么多年的销售是不是就白费了？在单位里面的职位又比较高，不想去别的公司，该怎么办呢？他这个故事啊，让我想起了吴晓波老师讲的一个买房的故事。就有人觉得云南的生活环境很好，就把北京的房子卖了，去云南定居。 但一回来发现，哎，房价飙升，自己白白好像损失了好几百万，非常沮丧。有没有好的方式呢？吴晓波说呀，有这么一招，你可以把北京的房子抵押出去，不要卖嘛，然后拿到百分之四十的钱，可以在云南就买个合适的房子了。然后你还可以同时享受北京市房价的升值。这两故事听上去关系不大，其实他讲了一个共同的道理：我们很容易关注到新的事物的价值。 却时常忽略当前已经拥有东西的价值。当你需要迁移的时候，不管是房子还是工作，其实你都不需要推倒过去的，从头来过。你应该从里面拆分出有价值的部分，带到新的领域里面去，继续增值。在今天这个不确定的时代，我们的职业需求也要迁徙。这种迁徙一种是空间上的，从一个行业到另外一个行业。 另外一种迁徙是时间上面的，从一个时代到另外一个时代，你可以主观意念上面不动你的空间，但是你会被时代倒逼的。比如说我自己在的教育这个领域，这种感觉很深刻。在零二年前后，当时教学的热点是大班教学啊，当时在新东方开班，我们一个班有一千多个人啊，一个笑话哗一片笑声哈，讲一个故事啪那边哭成一片啊，很爽啊。那个时候核心技能是公众演讲。 但是慢慢的你会发现，市场就有更多人进入了。这个时候，当每个人都会讲的时候，核心的技能变成了研发能力。谁能持续的创新，做出更好的产品，谁就会赢。到了第三个阶段，产品也开始同质化的时候，哎，你发现这拼服务了。所以大班就变成了小班。这个时候呢，几个老师不够用，招生能力和老师的运营能力也就成为了重点。这就是时间方面的迁移，从一代到一代。 另一种迁移就是空间方面的，比如说你会发现二三线城市的需求可能跟一二线城市的教育需求就完全不同，大家买的账的点就不同，喜欢的教学方法也不同。你看啊，教育行业就是一个不能着急的行业，在这么一种行业领域中间，对于时间空间的迁移，十几年就能换两到三代，更不用说在其他快速发展的领域，每个阶段都需要运用完全不同的技能和知识。 怎么样才能不被拍死在沙滩上呢？我们都知道一万小时天才理论，在一个领域里面达到世界级高手需要一万个小时。但是如果一个领域变化很快怎么办？同时，如果一万小时天才理论真的是 OK，你又怎么解释一些在三到四个领域同时都达到世界级水平的人呢？我们在其他专栏可以看到很多这样的人啊。有早天，我们专门去开一栏专门讲这个话题。 仅仅是因为这些人学得更快，比你更天才，还是因为他们比你少睡三倍呢？今天给大家讲这个模型，能帮你很好的解释上面这些问题。我们先来看一个案例哈，有这么一个心理学试验，给学生出两个难题。第一题是想象你是一名医生，面对一名身患胃癌的病人，他的病情已经到了无法通过手术治疗，只能接受放射性治疗。 高强度的射线会直接破坏他的身体结构，而低强度的射线呢，又起不到治疗作用。这个时候，你该怎么样才能在不摧毁他正常身体组织的情况下面，借助放射性疗法消灭肿瘤呢？第一道题哈，你想一想。第二道题，他说有一位将军啊，他的目标就是占领一个国家的中心要塞，有很多条路通往这个要塞，但是都布满了地雷。 虽然一组小分队能够安全地通过这条路，但是大部队就会引发地雷。这就意味着全面直接进攻很难实现。如果你要拿下怎么办？难题一只有几个人觉得能解决，但是第二个题目，百分之九十的同学认真想过以后都觉得，哎，能办到。把军队分成小组，每个小组从不同的道路进去，然后同时发动进攻，不就完了吗？ 但是，一旦这个答案被说出来，马上就有人意识到说：“哎，把军队分成小组和用小剂量的辐射一点点汇聚到肿瘤方向，是不是道理是完全同出一辙的呢？”换而言之，一个领域解决问题的能力经过转化，可以迁移到另外的领域，解决问题的技能本身就是可以迁移的。所以，学习新知固然很重要，但如果能够把自己以前其他领域的技能迁徙到一个新的领域， 持续的叠加和训练，形成一些优势，是不是会让你发展的更好呢？这才是牛人真的在很多领域都可以世界第一的秘密。他们用了同一种学习能力、归纳能力，进入了很多不同的全新领域。一招鲜，吃破天，是一个简单的朴素真理。那怎么样才能完成这样的转化呢？或者叫迁移呢？ 我们先介绍一个叫“能力三核”的概念。我们认为啊，做成一件事儿的一系列知识、技能就叫做能力。而能力呢，能拆分成三个部分：知识、技能和才干。所谓知识，就是这个领域的专业知识、概念、做事情的流程，这些东西啊，都通过学习记忆而来。比如说，我做得到这个项目吧，那我就需要知道一系列的知识，同时呢，我还需要知道一系列的制作工艺、流程，这些东西就是知识。 那技能呢？技能是指我们能够熟练操作和完成的一系列动作，它是通过训练而来。比如说写作、解决问题、英语、信息收集、时间管理，这都是做这个得到专栏的时候用到的技能。那么才干呢？哎，才干是我们通过大量的练习、反复的内化，一直到无意识使用的一些技能品质或者是特质。它是一种先天天赋和后天大量练习的混合。 通过大量的训练，从技能内化出来的。比如说，我觉得自己比较幽默、亲和，而且比较轻松，而且整合能力比较好，这都是才干。我和很多投资人有过接触，一个资深的投资人往往需要在一周时间内就快速的了解一个全新的行业，并且做出决策。那么他的能力三合是怎么样子的呢？你看他的知识方面，他需要有各行业的知识，熟悉投资的流程，了解各种商业模式。 各行业的知识呢，倒是可以找研究员去找，但后面两项知识是需要学的，很多人还需要考一个证。在技能方面呢，他需要快速学习、数据调查、结构思考、情商、谈判能力；而在才干层面呢，这是最难企及的哈。最一流的投资人有关键时刻的决断力，有一流的洞察能力，而且他的个人魅力往往很强，这让被投资的那个人可以很快的跟他建立关系。 看完这两个能力模型，我的一个和投资人的一个能力模型，你是不是发现说，其实知识层面的改变，知识层面的竞争力是很弱的？比如说我的专栏哈，你拿一张转述卡，就是那张成长卡出去，你跟别人讲也能讲个八九不离十。那各行业的基础数据呢？你找一个人研究一两周，也估计听别人讲一两遍哈，也估计说的头头是道。但是你可能并不具有那些技能。 在技能方面，你要赶超别人，可能这大将近需要花六个月的时间；而在才干层面呢，那是一点点经验堆出来的，还有他的个性相关，你可能永远很难在才干上面真正超越某人。真正形成你的核心竞争力的，其实并不是你的专业知识，而是你的技能和才干。所以很多人都喜欢刷薪资。 呃，我这个专栏呢也刷新资，但是我会比较强调于练习和实践，或者是转述。为什么？因为知识和知识的差距可能真的不是太远。一个人在知识层面你要超过我，很简单的，你把我那些专栏内容转述几遍，估计八九也不离十了。但是在表达方面、技能方面，你超过我可能就需要半年、一年的刻意练习。但如果是才干方面呢，我们其实中间不存在竞争，每个人都有自己独特的才干。 才干和技能才是核心竞争力。一个投资经理拥有了这样一些底层的技能和才干，他完全可以在很短时间内关注一个新的领域，快速的重新成为这个领域的高手。进一步来说，他有没有可能完全不做投资呢？肯定可以。这些能力同时也是做战略分析、做企业咨询、做写作、做整合的能力。如果再增加一点赌性，增加一些组织能力、管理能力，这就是创业家的能力啊！ 所以，牛人们虽然在各个领域上面不断的迁徙，他们只是重新学习了知识、技能和才干呢，其实是同一套。了解了这个能力迁徙这个法则，你就知道为什么大部分的 CEO 很多都是由市场总监或者是销售总监来做的，因为 CEO 的工作跟销售极其的类似，很容易迁徙。做销售，你需要向别人卖产品吧；做 CEO，你需要向商业伙伴卖你的概念，向员工卖你的愿景，向投资人卖你的商业计划。从本质上来说。 领导和销售这两个职位迁移度很高，互联网公司的 CEO 呢，就很多是产品人，因为这两者的能力模型是很接近的。你看看哈，这种能力迁移到了极致会是什么样一种体验呢？比如说明朝一个大圣人王阳明，哎呀，王阳明真的是明朝的一个 BUG 呀，对吧？什么牛人到他那都要这个挂掉，他是一个立功立德立言的大圣人。 看他的传记，你就得崩溃啊！一个人怎么可能在同时在这么短的时间内，在哲学、军事、文学上面都有这么高的造诣呢？其实我认为王阳明就是一位迁徙整合的高手。我这有他一个故事，在明朝正德十三年，就他进去剿山贼之前，他给他弟子薛侃就写了封信，里面有这么一句话，叫“破山中贼易，破心中贼难”。 区区剪除鼠窃，何足为意？若足显扫荡心腹之寇，以收扩清之功，此臣大丈夫不世之伟绩。文言文嘛，大家都比较差，我帮你翻译一下。大白话是这样的：虽然行军打仗和自我修炼的专业领域不同，但是人性都是相通的呀。如果我们这群君子可以修炼自己的心性，克服自己的贪嗔痴慢疑。 这个技能迁移出来就是破山贼的方式。一旦你把跟自己斗争中间就心中贼斗争的技能和才干迁移到外面去，加上一些军事的技巧，也就是军事成功的技能和才干。所以你可以破心中贼，你也就破了山中贼。我们经常说啊，隔行如隔山，其实真正相隔的就是底层那个专业入口售票处。 你越往上面走，用的能力、才干都会越来越接近，而且越来越熟悉。这也是为什么大家都说，年轻人好好做啊，一切努力都不会白费的，请相信我，这不是鸡汤啊。当你理解了能力三合，他们讲的其实是，只要你曾经努力在某一个领域练习，你提升的技能和才干就不会浪费，可以迁移到未来的领域中间去。《法华经》里面说，工布唐捐。 就是这个意思。好，总结一下，我们提到了每个人的能力中间都蕴藏着可以被回收、再造和迁移的技能。这些技能呢，我们称为可迁移技能。能力是被三个部分构成的：知识、技能和才干。隔行如隔山的其实是知识，而技能可以在不同的职业领域内迁移，才干呢可以在生活工作的每个方面都可以延伸。 所以，能力是可以分拆的。你把分拆出来的技能迁移到新的领域里面去继续修炼，你很多时候并不需要重新开始。你可以做很多领域的高手。好的，今天我们先到这里，明天我们一起来实操一下技能迁移的策略，怎么样把你能力分拆，并且重组到新的领域里面去呢？今天的每日精进。 你有没有做成过这么一件事儿？就很多年以后回想起来，那个事情对你的帮助极大，其中你能力的成长很大程度成就了今天的你呢？在下面的图文区中间，简单的描述一下这件事儿，然后根据你刚刚学到的知识、技能和才干模型，你到底从中间学到了又迁移了哪些技能和才干呢？好的，今天先到这里。很多人注意到啊，今天我们并没有讲具体实操的策略和工具。 这也是我的一个反思，可能一天时间把一个概念讲清楚，第二天时间把一个动作讲清楚，然后可能会对大家更好。所以我把今天这一集呢做成了两集，做一个小的尝试，看看大家会不会对概念理解的更清晰，对行动操作的更加有力。好了，今天先到这里，明天再见。